कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों किस तरह से नरेंद्र मोदी के मजे ले रहे हैं इसका एक जोरदार वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहा है कि वे छप्पन इंच की छाती बताते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी तो चार इंच की भी छाती नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राहुल गांधी ने चीन की एक घटना का जिक्र किया है जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहा गया है कि वे तो चाइना में थे लेकिन चाइना की सेना डोकलान में थी आइए देखते हैं ये वीडियो चाइना कहता है कि हम नरेंद्र मोदी को टेस्ट करते हैं देखते हैं नरेंद्र मोदी